حان وقت الصيد السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا أحتاج علاجا تبقى عدو واحد أحتاج علاجا تعالوا للعلاج آه. لأجلك شكرا هذه هي فرصتنا استغلوها لكي ننهض من عثرتنا متحركة حان وقت الصيد سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق أنفسكم سنقاتل هنا наш Руцетер. تبقى عدو واحد الشفقة إن جاءتكم إحدى مخلوقاتي فلا تفزعوا مفهوم يوما ما ستكتشفون فائدتها السبايك هنا أعيد تلقيم سوف أصبح كابوسهم ظلال متحركة تفوق جماعي أحاك التاريخ من ذاكرته واحد منا على الأقل سيكون خلفهم هنا مجرد نكرة سلاح هنا هنا تبقى عدو واحد leave. تم نشر الساتر حان وقت الصيد دمر الكشاف رصد عدو في وصلت لسبايك في الوسط تبقى عدو واحد تفوق جماعي هذا فريق تشمون رائحة خوفهم من التالي؟ ثلاثة أقمت الجدار هنا هنا تبقى عدو واحد سقط أربعة اليوم أنا كنت السيف واو سيج لا مزاح لديك عند البدء بالعمل الحقيقي عمل رائع ما المطلوب هنا نفوز وننجح شكراً المكان جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي للموت هنا لنحقق الفوز ثم نغادر المكان لم ينتهي بعد واجبه آه. تبقى عدو واحد ما يجب إنجازه أعيد التلقيم أعيد التلقيم تبقى عدو هنا. واحد إن كنت صخرة فأنا الجبل آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها ما المطلوب؟ يا أختي باق تم نشر الساتر كفى مقاومة تبديل الجبهات أن فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة آخر لاعب باق زرعت السبايك سقطت ال spike في B. سقطت ال spike في منطقة المهاجمين في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية سبايك في بي لاعب باق أشعر بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون واحد سقطت السبايك في منطقة المهاجمين أعيد التلقيب حياتهم عديمة الجدوى هناك من يشتريها شكرا ومن الأفضل منحها لي سقطت لسبايك في اي لن يموت حلفائي رصدت لسبايك في اي القدرة الخارقة جاهزة سلام آخر لاعب باق القدرة الخارقة جاهزة سيخاف زرعت لسبايك ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ أجلك يا أختي حان وقت الصيد وضعت السبايك آه عالم لاعب باقي مثالي كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ سأدخر تلقيم أعيد التلقيم من التالي؟ أسلب البصر زرعت الأسباع أعيد التلقيم عدو واحد هنا احذروا آخر لاعب باق أداء رائع سوف أسترد ما يخصني زرعت السبايك عملي هو كل ما يفصل بيننا وبين تحقيق النصر أعيد التلقيم أعيد التلقيم كان وقت استخدام أصدقائي رجعت لسباي آه. تبقى عدو واحد زجاجة هناك من يشتري هذه؟ ومن الأفضل شكرا هذا عدو رصد في أعيد التلقيم سقطت ال spike في A القدرة الخارقة جاهزة رصد عدو في رصدت في هنا تبقى عدو واحد هنا الفوز أعرف كيف سينتهي هذا هنا شكرا سلاح هنا أريد التلقيم سقطت لسبايك في بي أنشأت الحاجب آه، عليكم الهرب سبايك تبقى عدو واحد سيخافون حجب الرؤية حجب الرؤية أعيد <laughs> نفذت الشحنات شكراً فاز المدافعون